ọmọ ìlérí akọbí gold medal ọmọ tí gbogbo ayé ń pariwo. ó ní mo dá ọpẹ́ padà. arẹwà tó ju arẹwà. ojú lọ. alójì àfà sẹ̀rìbọ̀ àlọ́. jọba jẹ àmójúbà ọ̀la oníṣẹ́ ńlá ọba mi. Eh. mo wà láyé. wà láyé ìwọ gangan wà láyé. ẹni bá mọ rírì orí olúwa a máa dúpẹ́. kábíyèsí o. ẹni tó yabara amúre jẹ a máa sọ pé tó ló wá ṣe é. láyé mo wà láyé mo wà ó. Thank you, Lord. Òbìrìkí ajípàjọ ìkúdà ọba tí gbénu ìmọ̀lẹ̀ ṣàtọ̀búra. Kábíyèsí rẹ̀ káfíyèsí bàbá ta ló tó bí ọ ọlọ́run àwọn ọlọ́run olúwa olúwa ọba àwọn ọba. láàlá ìkìyọ̀ ó ti kíra rẹ̀ ọba ńlá tìbúà ló ti ra fà sẹ́rí ìbúà ló ti ra fì ọba ti gbé ní ìmọ̀lẹ̀ sáà sọ́bùrà ọ̀sáfùláyà ọba àwọn ẹni mímọ́. Èdùmàrè mo gbé ọ̀gá mo yàn lógo mo gbé ọ̀gá lówùrọ̀ yìí fúre rẹ nínú ayé mi mo gbé ọ̀gá. Wọ́n wà láyé o. lọmọdé tó fi fẹ́ràn mi. mi ò mọdí tó fi fẹ́ràn mi. kábíyèsí o. mi ò mọ̀dí tó fi fẹ́ẹ́. àdúrà gbà lójú méjèèjì àwọn tó jẹ́ pé àwẹ̀ lọ́ fi ṣaṣọ wọn àwa wọn a ò rí wọn mọ́ many of them ti filẹ̀ ṣaṣọ bóra àfihàn wọn orí ọ̀fẹ́ mórí gbà lọ́wọ́ ọlọ́run ọba àwọn tó rí those people that they see they can see the future they can focus the future pẹ̀lú gbogbo agbára àwọn a ò rí wọn mọ́ doctor that prescribe drug for you àwọn dókítà kan sọ pé oògùn báyìí ló máa lò wọ́n dẹ̀ wọlé wọn ò lè jáde mọ́ wọ́n gbá pákó ṣe pé wọ́n jẹ́sẹ̀ kò ṣe pé wọ́n ti filẹ̀ ṣaṣọ́búra ẹni tó ń ta àpòsí tó ń kọ àpòsí kápítà tó ń kọ àpòsí tó ń ta àpòsí wọ́n jí pé wọ́n fẹ́ ra àpòsí ó gbá pákó ṣe gbé gbẹ́sẹ̀ kò jẹ́ gbé. òní pọ́tọ́ sẹ́mi àtìlẹ̀ ká dúpẹ́ ká ṣe ọpẹ́ fọlọ́run fúre tó ṣe é ni. wíwá tí ìyá wa láàyè agbára wa kọ́ àánú láàrin gbà o kì í ṣe nípa agbára. bàbá kí ni mo gbé fún ọ ọlọ́run mi kí ni mo gbé fún ọ o tó fi ṣàánú mi tó yìí ó ṣe alágbára ní Síónì mo dúpẹ́ mo dúpẹ́ mo yìn ọ́ lógo ó ṣe ọlọ́run mímọ́ tí ń gbénu àwọn ẹni mímọ́ bàbá mi. ṣé bàbá thank you lord. kadosh thank you lord thank you lord. ẹrù jẹjẹ. like